Hiyo nimeondoka asubuhi, nimevaa baibu langu niende kazini, naambiwa ah, we mama uko chini ya ulinzi, Kwanza tulikuwa tunakutafuta. Ah, nimefanya nini unitafuta wakati nakuja kazini hapa kila siku? Juzi juzi tu nimesema mm, hali yangu sio mzuri, nimekaa kama siku mbili tatu nyumbani. Kwenda kule mimi nikaambiwa, haya mama, huyu namjua? Kama simjui, namjua huyu mtoto huyu, si ndo yake, nimemfanyia kazi huyu. Haya, ndani, ingia ingia kwenye gari. Nimefanya nini? Nalia basi mpaka Central. Hakuniuliza lolote, hakuniuliza lolote Dudu alivyochukua faili lake tu akafunua funua akafunua funua akasema, ah, basi huyu hukumu yake ni kunyongwa. Ah, nililia sana, nililia sana, nililia Kiswahili mpaka nikalia kinyumbani. Kutokea Kitonga, kata ya Mbuyu Moja, wilaya ya Mkuranga, mkoa wa Pwani, Tiki TV tunakuletea mkasa wa mama ambaye alihukumiwa kunyongwa na alikaa gerezani miaka tisa na baada ya kutoka kayakuta mengine mazito pia uraiani.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 alikuwa pale Tandika magorofani, amekufa elfu mbili na tatu na mpaka sasa hivi na mimi na watoto na wajukuu, umri wangu kama miaka themanini niko hapa na watoto, na watoto. Kwa mtazamaji anayekutazama kwa kipindi chote tangu upate akili ujitambue mpaka leo hii miaka themanini. Unaweza kutupa historia ya maisha yako kuanzia utoto wako hadi hivi leo? Utoto wangu nilipokuwa nimezaliwa na wazee wangu wakanilea vizuri tu, nikapata bahati nzuri, nikaolewa mapema, nikazaa watoto wangu wanane, ikawa nimebaki nao hapo Dar es Salaam, lakini mikasa ilinipata kutokana na hali hiyo, baba watoto wangu alifariki mapema, kaniachia watoto. Nikahangaika hangaika, katokea rafiki yangu mmoja akanipeleka kwa Wahindi. Kwenda kule nikafanya kazi vizuri. Wahindi wangu walikuwa hawana roho mbaya. Bahati nzuri wamenilelea sana watoto wangu na wamewasomesha. Huyo marehemu alisoma mpaka mpaka darasa la, la, la nane za, za zamani lakini wakamweka dukani. Bahati mbaya aliwahi kuoa akadhaa mtoto mmoja akafariki, huyo mtoto wangu wa pili. Basi ikabidi mimi sasa maisha yanazidi kunigonga gonga, nafanya kazi na matajiri hao walikuwa hawana roho mbaya, wamenilelea sana watoto wangu mpaka watoto wangu wenyewe hao waliokuwa nikawapeleka hawa kwa matajiri kwa watoto zao, mpaka nikabati mbaya nikawa na ugonjwa operation, nikaparesheniwa wakanipumzisha, lakini walikuwa na roho nzuri sana. Nimekaa kaa, nikabidi tena nirudi tena kibaruani nani kutafuta kazi. Nikapata kazi, nikampata mwindi mmoja akaniweka kazini, kafanya kazi vizuri, akanisafirisha huyu, akanipeleka Ulaya London. Nimefanya kazi kule miaka miwili sasa. Mimi nilikataa kwenda kwa sababu na, na kwanza na operation alafu na watoto wajukuu hawana babu, babu kaondoka, na nyinyi watoto wenu itakuwaje? Mimi niende kule, lakini watoto wangu walinipa kunishawishi, nenda tu mama, utapata hela nzuri na nini. Nimekwenda kweli, bahati nzuri nimekwenda kule, nimehangaika hangaika, miaka miwili imemaliza, nimerudi tajiri yangu, nilipe hela yangu ikawa tunagombana gombana tunagombana gombana, narudi tena kufanya vibarua kwa watoto wao wengine tena au kwa ndugu zao wengine. Kuja hapa nimekuja kumkuta mtoto wangu wa pili, ndio nimekuja kumuuguza siku mbili tatu, nikazika. Basi sasa nahangaikia hela yangu natokea ugomvi, mtoto mwingine alimchukua aliweka kazini, akamtoa akamchukua na mtoto wake vile vile, alikuwa anafanya kazi jikoni, naye vile vile akatolewa. Sasa nikawa na mzigo mzito, nitaishi vipi? Nitafanyaje? Basi nagombana naye katika njia ya kunipeleka watoto wangu, twende hapa twende hapa, mpaka tukafika hapo polisi, kwenda polisi kuitwa, akakubali. Huyu namjua kama alivyohadisia mwanangu, namjua namjua, anaitwa nani, akanitaja mama anaitwa Alua Asha Ali, mwenyewe anasemaga Asha Ali, mimi jina langu Alua Ali. Palikuwa na mfanyakazi mmoja alimzoea sana ile Asha Ali, basi nikawa naitika ile Asha Ali, si Waislamu yote hiyo. Basi nilipe langu, nilipi nilipe langu, nilipi basi na utu uzima wangu polisi pale nilishindwa kuendesha mambo ya hela sina, na ni hela hela. Sasa hivi kesi sasa hivi ukianzia kuili kuianza uwe na hela. Basi nimehangaika sana sana tu, nikarudi nyumbani. Kurudi nyumbani hali ngumu inazidi, basi niende kutafuta kibarua kwa mwindi mmoja. Kwenda kule nikaambiwa, ah, fanya kazi hapa mwindi nani kuna mama anaenda livu, msikie. Haya, nikamshikia pale, najua kutengeneza vitu vya kula nini, napika vizuri. Saa tisa naondoka. Sasa hapo nilikuwa nafanya kibarua tu, sio kuajiliwa. Sasa nimefanya kazi mwezi mmoja, mwezi wa pili sikio nimeondoka huko nyuma. Sasa kilichotokea misielewi. Asubuhi nimevaa baibu langu niende kazini, naambiwa ah, we mama uko chini ya ulinzi, kwani tulikuwa tunakutafuta. Nifanya nini? Unitafuta wakati nakuja kazini hapa kila siku. Juzi juzi tu nimesema mm, hali yangu sio mzuri, nimekaa kama siku mbili tatu nyumbani. Basi wewe ingia nani, walinitia maturubai. Je, huko maturubai? Sisi tuko maturubai. Kuna nini? Kwenda kule mimi nikaambia haya mama, huyu namjua? Kama simjui, namjua huyu mtoto huyu, si ndo mamake nimemfanyia kazi huyu haya ndani, ingia ingia kwenye gari, nimefanya nini? Nalia basi mpaka Central. Fika kule nimekaa mimi pale mwezi mmoja, mwezi mmoja naojiwa tu, nachokisema najua mwenyewe, sielewi nini nimefanya jamani. Ah, pale kazini kwako ulikuwa nafanya mtoto wa tajiri yule ame, amefariki na siku ulikuwa unagombana naye sana. Ah, mimi kwanza Kiingereza sijui. Huyo mtoto kwa kweli katoka nje akilala milango yote ya wazi. Unaona hiyo? Mimi pale mgeni sielewi chochote, na mama yake nikipika chakula mpaka ni mama yake ndo anakula chakula, mimi naondoka, ndo mambo yamekwisha. Sasa ile tabia ya kule Ulaya na hapa Tanzania nafikiri ndio vile vile, kumbe hapa toki funga mlango mtu anakugongea anaweza kukuzuru. Wamepata urahisi wa ninavyoona mimi. Mimi nishaondoka sasa, nishafanya kazi, nishaondoka. Kuondoka asubuhi naenda kibaruani kwangu kule, nikwambia nikamalizie huu mwezi naambiwa eh, uko chini ya ulinzi, uko chini ya ulinzi. Mimi nimefanya nini? Twende ukaseme huko huko. Ah, basi kanisomba mimi mpaka kule, nimekaa mwezi mmoja Central. Kutoka hapo akaitwa yule mama akasema, eh, huyu mimi nimempata siku nyingi sana ubibi tena enzi hiyo bado kijana kabisa, alikuwa anafanya kazi kadi ya mwenyewe pale vizuri, lakini sijui kama huyu anaweza kafanya vibaya lakini wenda kashawishiwa, lakini hawezi kuua. Basi leo ataondoka gerezani, nani huko nani huko wapi Haya, kumalizika pale, bibi akaondoka akaniacha mimi pale ambaye ndo mama marehemu sasa. E, mama marehemu alisema ukweli wake, akasema huyu namjua vizuri sana, kaelea watoto sana huko kwa binamu yao mzee Hussein Milali pale mtaa wa nani wa Libya namjua sana huyu mama, hana wizi, hata sindano anarudisha, iko rudisha kila siku, hapana wizi huyu, hapana kitu chochote. Nashangaa hapa leo imeingia wezi, halikuwepo hapana, fanya kazi, kaondoka. Na mimi nilikuwa nimekwenda kazini, nyuma wameingia watu wame, labda si kashiriki huyu. Basi mimi nikapata papa leo kwenda zangu huko Segerea, nimekwenda Segerea, nimekaa, wamenihudumia watoto wangu, e, mwisho wakachoka Nimekaa pale miaka sita, mabusu tu hiyo. Basi watoto wangu walihangaika sana. Basi siku hiyo hukumu imefika, nachukuliwa mimi pale, naenda kuhukumiwa. Akaitwa huyo mama na huyo baba huyo anaitwa Dudu, ndo alionihukumu mimi kuja pale. Ah, hao wanasema mama, pamoja na hivyo lakini kaka kapoteza nyumba, hela, mambo yatakuwa mazuri. Kasema mmm, kweli yeye no, hakuniuliza lolote, hakuniuliza lolote Dudu alivyochukua faili lake tu akafunua funua akafunua funua akasema, ah, basi hawezi, wengine wamekimbia, midhali mmempata ubi mkubwa, wenda ikawa kashiriki huyu mama. Ah, basi huyu hukumu yake ni kunyongwa. Ah, nililia sana, nililia sana, nililia Kiswahili mpaka nikalia kinyumbani, sikueleweka, hukumu ishatoka watoto wangu wanalia hapa wao na wajukuu nawaona hapa wanajiangusha mita. La ila ila la. Eh, kweli kila mtu na ajali yake. Kama nimefanya kitendo hiki roho inaniuma, lakini naondoka zangu. Wakanichukua pale gerezani kwenda kule, haya mama jela, mvalishe nguo huyo, nishawahi nguo ya bluu nishavaa Nimejizoelea nguo zangu ndefu ndefu hivi, lakini da, nilivaa nilivaa watoto wangu wajukuu zangu nilivaa nguo fupi. Nilijihuzunisha sana na usi yangu na moyo wangu na akili yangu, nikasema ma kweli binadamu usikufuru kabla hujafa. Nikavaa nguo ya bluu bila kilemba kichwani, nikapelekwa kwa wenzangu, nikakaa nikawa namwomba Mungu sana, nikawa na swali ibada sana. Nilikuwa mvivu mimi wa kuswali lakini nikamwomba Mungu sawa sawa mpaka saa nane usiku mimi nilikuwa naamka na swali. Watu wao nasema wewe Biaruba, mbona unaamka unatuangia? Nikamwambia sawa. Swala gani mpaka saa nane? Nikamwambia ndio, mimi na swali, namuomba Mungu, malaika Said ndio ameshuka na swali. Wewe wenzio tunatuona tuna suku, tuna miaka mitano hapa nani miaka 15 itakuwa wewe miaka tisa hiyo, naambia mimi namuomba Mungu. Basi kaendelea hivyo hivyo, magereza wakanikatia rufaa kanikatia nani rufaa hiyo. Basi nimekaa hivyo hivyo, namshukuru Mungu, namshukuru Mungu, namshukuru Mungu. Wageni wakija tunaambia mabusu huko nye wengine hawa wana nini? Ah, <sighs> uso wangu nainama. Hawa si wale wa kunyongwa, ndio ilikuwa jina letu hilo, wale wa kunyongwa. Hata wanatujua nguo ile nahusika kunyongwa, lakini na usi yangu mimi nasema na Mungu wangu E, Mwenyezi Mungu nijalie ni, ni, ni, ni mimi kama kitendo hiki nimekifanya hasa kwa kunia kusema nimuue yule mtoto, wallahi wa billahi. Mungu nisaidie. Imeenda imeenda, siku hiyo nikaitwa kwa mama jela, Biarua unaitwa ya he, nimefanya nini? Kwenda pale hata siku hiyo kaja kuja, kafikia nje, ndio iforona sema mwanao kaja, lakini forona hawezi kupita ndani tunamwambia alale kesho aondoke na karatasi ya serikali ya nani iende iende kwenye rufaa. Wenda bia leo unaweza katoka. Nikasema hapana kweli. Eh. Hey. Basi akaondoka. Kaniachia pale shilingi 15 siku hiyo. Akaondoka. Nimekaa kama wiki, wiki ya pili nikaitwa tena. Biaruo naitwa kwa baba kwa mama Jera nikaenda. Eh, Biaruo una bahati nini? Dar es Salaam kesho asubuhi tunakupeleka, rufaa yako imejibu kweli eh, alhamdulillahi rabbil alamin, Mwenyezi Mungu azidi kunivua hii nguo ya Rabi, Mungu nisaidie nikaja pale, lakini sasa kuambia wenzio, maana yake wana miaka 20 ndani tunawaona. Ngambia ndio, mpaka wamebadilishwa nguo, wamefungwa kifungo cha cha kukaa hapa hapa tena wawezi kutoka. Da, sawa, nimelala mimi wasiwasi tu mpaka asubuhi, na swali tu na swali, wallahi wabillahi, nasema kidini Mungu anaweza. Basi pale nina swali saa nane ya usiku, ikawa naambia Biaruba, mbona naswali sana leo? Ngambia naswali ndio. Haya, kaswali, namaliza kuswali pale chooni nilipokaa choo cho, hiki hapa ndo kukuta kidogo, huu hapa mkubwa. Basi alitoka nyoka, yani nyoka mkubwa sana, akanizunguka mimi huyo kitanda cha kwanza, kitanda cha pili, kitanda cha tatu, nyoka akaenda kuingia blanketini, kwenye blanketi la mama moja, naye anajitayarisha aende akakoge. <laughs> Basi maliza pale, mimi nikasema ah, sasa kesho au asubuhi ndio nataka niondoke. Nikakunja kunja nguo zangu nikakaa. He, yule mama nilivyotoka mimi chooni, na yeye akabidi sasa aende kule chooni akakoga, akamaliza. Alivyomaliza kuja kufunua blanketi, kaja yule jamaa mnyoka mkubwa huyu nyoka katoka kwa bibi Arua kule. Ala, mimi nimemleta mimi huyo nyoka tunataka kugombana. Kama hapana, mimi sigombani. Mungu kanipenda sana, kanizunguka hapa, kaenda kule. Eh, Mwenyezi Mungu anivue hili na lingine. Maana mlango unafunguliwa, bibi bialu toka toka toka, nitoke eh, toka nje, wewe sikukwambia jana utaondoka? Ah, haya, kachukua ndoo zangu nilikisha tayarisha, nikatoa nje na nguo zangu, tukatoka, wakanipakia mimi Leo mimi na mama, mama jela mwenye ndo kanileta Dar es Salaam. Tena siku nilifunga Ramadhani. Nikafunga Ramadhani. Nikaja nao mpaka gerezani, wakaingia wakanitua kwa mama jela, mama jela akachukua kurudi nyaka zake nyumbani kwao huko Dodoma. Aya, tumemleta huyu mama akatiza mamba maji ah, kesho tutamfanyia shughuli yake. Wakanisherekea, walionisherekea, nikaenda kulala na wenzangu siku ya kwanza, siku ya pili nikaitwa kwenda kule. Haya, siku hizi kumbe wanatizama, wanatoa kwenye TV. Nikakalishwa kama nilivyokaa hapa, mara simama, mara kaa chini. Haya, akanisomea, akasoma wenyewe mwanzo mpaka mwisho. Akainuka yule ndugu zake, ndugu wa marehemu eh, eh, wakili sio, anasema wakili wao akasema, mimi jaji, naomba mimi hii kesi ianze mwanzo. Jaji akasema nini, ifanyeje? Ianze mwanzo atoa ah, kipengele cha kwanza, ianze mwanzo. Oh, Huyu mama huyu mtumiwa sisi tunaona tuanze mwanzo. Kwa sababu nini? Yeye ndo alikuwa anapika pale, yeye ndo alikuwa anamwangalia yule ba, alimwangalia ba, amwangalia hayo yote tuachane naye. Alikuwepo siku hiyo ya tukio? Hapana, alifanya kazi zake akamaliza, akaondoka nyumbani kwake. Sawa hivyo. wewe mtu fanya tukio, alafu na ulinda pale pale asubuhi, inakuja hiyo Wakasema hii kesi tunaijua udhaifu wake, kwa hiyo tunaimalizia leo, tunaweka kama siku yoyote tutamwita tena umama arudi tena mahabusu, alafu tutamwita ule bwana ule bibi akuwa na nafasi hiyo. Ah, basi pale mimi da, ah, hapa sasa ndo mkwamo, narudi tena kule kule. Haya, nikarudi kule, nimelala na swali tu, mimi na swali tu, na swali mpaka nalia, na swali mpaka nalia. Ikabidi sasa ah, Kumekucha asubuhi naitwa tena, Halwali, haya nakuja, losheni ya tatu nakuja pale. Ah, mama wewe unaondoka? Unaondoka? Ah, naondoka vipi nyie? Kwenda kule baba jela, wakanipeleka huko kwa mahakamani, mahakama ya rufaa hiyo, wenye mambo ya TV hayo. Nimesimamishwa pale, miguu yote inatetemeka, inatetemeka, yani najua hapa sasa ndo kwenye mtihani mkubwa sana hapa. Da, eh, Mungu nisaidie ya Rabi. Basi akaanza wa kwanza akampasia mwenzi karatasi, akamwambia <laughs> wa pili wa, majaji watatu wa majaji watatu, mjaji wa pili akasema hii kesi tunaijua udhaifu wake, kwa hiyo mpaka sasa hivi hao waloua mmeshindwa kuwakamata kuja kumkamata mtumiwa huyu. Mashairi mlioandika saba waliniandikia mimi mashairi wa kufanyaje, eti tu waliomuona huyu anaua, astaghfirullah. Basi nikasema <sighs> e, Mungu nisaidie. Kwa nini wameitwa wamekosa kuja wa mashahidi? Mashahidi huyu hana itilafu. Maliza we mwingine, yule baba mwingine akasema hapana. Kuanzia leo mtumiwa hana hatia, yuko huru. Basi mimi nilianguka pale pale, nikamshukuru Mungu, nikasema kuanzia leo na nyinyi majaji watatu mlionihukumu mimi niwe huru, yaani siku ya Kiyama mngie peponi. Ya Rabi, Mwenyezi Mungu nawaomba nyinyi na kizazi chenu, inshallah inshallah. Mungu umenivusha katika bahari na wao wavusha siku ya kiyama hawa. Ami, ami, wewe mama kumbe Muislamu ambia hata kama ni Mkristo, Mwenyezi Mungu dini moja. Eh? Huyo Yesu amefanya kazi. Ya Rabbi. Ami, ami, hao wakaondoka. Mimi pale walinibeba mwanangu kama nime mtoto mdogo. Hea, hea, hea, hea kaachiwa, kaachiwa, ka ndo nimeachiwa kweli. Nilijikuta kama nilivaa gong, nani jiwe, alafu mwili wangu nikawa mwepesi, wananibeba kama jani, wananigombea fika kule ndani Eh, wakaanza Wakristo kuniombea dua, akasema Mungu mmoja niombeeni kabisa kabisa, Yesu afanye kazi. Wanacheka Waislamu, wewe mama harusi bibi? Angaambia ndio, mnadanganyika bure, Mungu huyu mmoja. Basi wakaomba dua Wakristo pale, wakatoka wakaja Waislamu wakaomba, basi fula moja kwa moja Siku ya kwanza, siku ya pili nimepelekwa kule kule kwa wale wenzangu wenye nguo ya bluu, nikasema nitume hapa sasa. <laughs> Kuna mama moja alipigwa kwa ghadhabu ya kukaa gerezani miaka ishirini na tano alafu kaambia anaenda kachukue kuni, akaja kutandika mwenzake kuni akafariki. Hapa leo nisilale mimi, sikulala, sikuwa na usingizi. Asubuhi mimi naambiwa haya, toka twende nyumbani. Unakujua Tandika wewe, lazima unakaa unakaa Tandika. Naambia ndio Tandika, Kilimahewa ndio nikotokea. Ah, unakujua vizuri sasa hivi? Nikamwambia ah, sijui tena. Basi bahati nzuri alikuja alikuja mtoto wangu mmoja huyo mjukuu kuja kuuliza, eti tunasikia rufaa nani msamaha, eti bibi msamaha uko Dodoma imekuwaje? Wanao wanasema eh, nyewe wajukue eh, bibi yenu yule kaachiwa ah, kachiwa Eh, wanakuja pale eh, mama baba jaye mama jaye akasema basi nyi mtatembea na mguu. Ndio kwanza mnakuja kuuliza leo. Basi wakatembea na mguu mmoja, akasema wewe, tutatuelekeza njia ya huko Temeke. Basi kila ninapopita Temeke na kupajua pale polisi na Mwembe Yanga, Mwembe Yanga, nasema hii Mwembe Yanga kweli imebadilika hivi, marusheni nakuta ah, ilikuwa sio hivi. Nakaa mimi nani bu, nani Tandika Hewa, nikaingia pale Tandika Hewa. Basi wale mapolisi nani mwanasheria yuko mwenye gari na, na mameja wawili na mama Jela na, na, na wengine wawili watatu ndio walitusindikiza. Tunakupeleka mpaka hapo ulipokuwa unakaa, ngambia twendeni. Tunapitia serikali ya mitaa, haya kapitia serikali ya mitaa kaandika andika pale, tayari memwona huyu mama, tumemwona mtaa mzima, waliinuka <laughs> kusema yule bibi karudishwa, kaja ku, kaja kufanyaje tena? Basi mwingine anaingia ndani, mwingine anajigonga gonga, mapolisi gari ya polisi imefika mpaka barazani pale basi kaingia ndani, kawaelekeza hapa chumba hiki ndio nilikuwa nakaa, na hapa nilikuwa nakaa mtoto wangu amefiwa na mumewe, alinichukua tu kuja kukaa hapa. Kweli eh, basi, haya salamu salimini, sisi tunaondoka. Wakaondoka wakaniacha pale. Sasa kukaa kidogo, nasikia ah, wanasema mjomba naumwa, mjomba naumwa, eh, mjomba naumwa sana, yuko Kitonga alivyo nyumba kauza. Astaghfirullah, mtoto akusikia tu. eh. Haya, nitakwenda kumwona kesho kesho sikuja. Nilipumzika hapa nikaambia, kuanzia sasa hivi nina usingizi wa kufa, yaani nina usingizi wa kufa. Nikilala sitaki kuniamsha mtu, muda siku tatu nimejiwekea, sitaki kuamka bila kula, nakula nalala moja kwa moja, nalala nalala moja kwa moja mpaka usingizi ukastafu kidogo. Basi nikatoka hapo sasa, ndo nakuja huku sasa, nije huku namkuta huyo bwana, ndo hali hiyo. Alikuwa anatoka mwenye mpaka hapo anakaa hapo. Alikuwa anaweza kutembea huyu? Ah, ah alikuwa anasota tu anasota tu, ananihadisia nimeanguka hapo mama, mama Zaria nimemua tumeachana, watoto wangu mama hawaji. Eh, kwa nini hawaji? Umefanyaje? hawa ah, dada zangu ndugu zangu wote wa, wa kiume na wa kike walitaka niwagawie hela, lakini wao wamenikasirikia, wanitaki mimi. Mama tunalia hapo eh, mbona hatua ngumu sana mimi nimetarajia Mwenyezi Mungu, nimetoka nilijua huko nyumbani mko salama, munile mama yenu, nimetoka kwenye shimo. Sasa nitoke hapa tena nikamlie mtoto wa dada, haiwezekani. Haya, takaa mimi hapa. Kabla ya kwenda gerezani, sababu inayodaiwa ni mauaji. Mauaji hayo yalifanyikaje? Mimi nilivyosikia alivyokuja yule mama yule huyo mama huyo mwenye, mwenye mwanawe, maana walimuita, walivyomwita kuja pale akasema hivi, mimi nilikwenda kazini. Alafu pale kulikuwa na huyo mtoto wake alimwacha huyo. Alafu hapo hapo kulikuwa na mm, mlango iko wazi. Sasa huyu mama alikuwa bado hajaingia kazini. Alipoingia kazini mimi sijui kama ilikuwaje. Hapo siwezi kuelewa. Kwa hiyo mimi nimeona tu nimepigiwa simu na jirani yangu kusema hapa leo mfanya kazi ajaja na kama ajaja basi mimi tumeingia ndani, tumeona mtoto wako amepigwa, milango yote ya wazi. Ndo nilivyosikia mimi anaelezea yule mama pale, kambe sasa mimi nilikuwepo hapo muda huo eh? Ah, huyu alikuwa bado hayuko hayuko hapo, kwa hiyo yeye huyu tunahisi huenda ameshiriki, lakini hawezi kuua huyu mama. Ah. Kwa maana yule mtoto aliuawa ali kwa kupigwa. Eh, nilivyosikia mimi walimpiga. Nasikia Mungu wewe. Mtoto wa kiume. <clears throat> mtoto wa kiume. Mpole sana. Mwenyezi Mungu amweke peponi kwa kweli. Mpole, haongei na mtu. Mimi mwenyewe nikipika mle ndani nikipika chai, anywi chai, nakunywa maziwa, naweka kwenye makro ya kuzunguka, unajua eh, napasha mwenye ma, ma, nani maziwa anakunywa, anakwenda kulala, hali kitu, ana ana usingizi, analala mpaka saa saba saa nane, anaamka, anaoga, anasoma analala tena. Sasa vile vilango vyao vile vyote vya wazi mpaka chini, losheni ya pili ya tatu mpaka kuna hoteli huku kuna watu, kuna ruku pale walikuwa ruku ah, ya nani milango yani milango ya wazi. Ina maana waliompiga walikuwa ni watu gani? Yule mama anasema walikuja Mswahili na Mwindi mm, ndo mm, alivyohadisia pale. Iko Swahili moja na waindi, na Mwindi. Kwa hiyo wale Wahindi akawaweka ushahidi wale wa, wale wenye nyumba karibu karibu. Sasa wale akasema sisi hatuwezi kusema uku, uongo sababu huyo mfanyakazi wako sasa sisi hatuwezi kumwangopea kusema sisi huyo tulimuona, tulimuona, ila yeye aliwaandika tu wale watu hawakuja na, na baada ya kumpiga sasa huyo kijana mpaka umauti unampata, ni nini ambacho walikifanya? Walikuwa ni wezi au ni watu ambao walikuja kwa lengo la kumpiga tu? Ye mwenye mama akasema walikuja wezi, wamemwibia hela ile alotaja pale, hela yake madhahabu, alitegemea mwanawe aoe, anavyosimulia pale e, lakini vitu vyote hivyo vimeondoka vyote vyote vyote hmm. Baada ya hapo ukakamatwa, ukapelekwa mahabusu, baadaye gerezani na mm. hatimaye ukahukumiwa. Eh, nikahukumiwa mimi, eh, nikahukumiwa mimi ni nyongwe. Sawa, ukawa gerezani unafanya ibada sana kwa mujibu wa maelezo yako. Sana sana sana. Mimi namshukuru Mungu, ibada jambo la maana kwa kweli. Katika ibada hiyo siku umeamka saa nane za usiku mm. Akatokea joka mkubwa unadai pembeni. Hey. Eh kwenye mazingira gani umesema? Pembeni kwenye mlango au kwenye chumba nani? Gereza si nani? Chumba chetu si cha kulala si hiki sasa. Hapo kitanda cha mwingine, kitanda cha mwingine, ukuta huu hapa, huu umerudia hapa hapo. Anaoga wenzangu hapo kwenye mpapai hapo, hapo sio hapo kujikoni huko ndio anaoga wenzangu hapa. Mimi wakioga wakifanya hivyo naniona hapa nilipolala. Sasa makalo ya wazi huko nje huko makalo, yule nyoka kaingia kwenye kalo kaja kutokea pale chooni, kutokea pale chooni ndio mimi ananikuta hapa namaliza kuswali hivyo, ndio kaangalia kama mtu <laughs> huyo kakata kona, huyo wale wengine walolala mwenye mablangeti hawakumuona huyo eh, maana wangemuona wangepiga kelele. Wewe unamuona? Mimi namuona huyo hiki ah, aya ah, huyo kaingia kwenye blanketi ya kitanda cha tatu, kaingia kalala kama mtu kimya. Sasa mama alivyonimaliza mimi pale huyo mama wakati huo, wakati nyoka anaingia huyo mama yeye hayupo pale ana ah, anasagula, sijui alikuwa anasagula sagula nguo, sijui mwenzie kaingia pale kakama kaka, kaka kimya, yeye kaenda kuchukua maji yake, sasa anakwenda kukoga kule chooni. Amekoga amemaliza, hatujasikia kitu. Ile kufunua lile blanketi ikankuta kajaa eh, jamani nyoka mtu la suri, tunafanyaje? Tunapiga kelele, tunaangushana, nakwambia mlango umefungwa mlango umefungwa, mama hajanyuka, mama hajanyuka. Mama hajasema kuna nini, jamani nyoka. Na wachumba cha pili huko nao, jamani nyoka kule wanakufa nyoka, jamani nyoka. Kateremka kama mtu, kakaa pembeni <laughs> kaka tu, boka kubwa ina madoa madoa, urefu wake kama hey, eh, urefu wake yani urefu wake ka, kama kama kutoka hapa mpaka hapa mm, mm urefu wake eh basi nyoka, nyoka, nyoka, akatokea mama mmoja Msambaa akasema, mimi nimechanjiwa mimi na babu yangu, chochote kikali mimi nikinuia kukipiga na kiua Munyamaze, usubutu, tunapandiana na kuambia mwenye vitanda <laughs> mimi nguo zangu hata za kuswali nilikuwa sijakunja. Nyoka, nyoka. Katokea mama chupa za maji hizi za kunywa maji ehe, akajaza maji na sisi tulikuwa na chupa zetu tunanywa maji, kila moja tukampelekea pale za moja, ya pili, ya tatu, nyoka katulia tukafa pale pale. Wamekuja magereza kuja kufungua mlango, nyoka kesha kufa. Yuko wapi? Yuko wapi? Huyo hapo. Eh, eh, eh, eh, eh, eh. eh. Mkubwa, mkubwa, mkubwa. Basi wakalitoa nje huko, ndio na sisi saa kumi na moja ndio tunatolewaga nje. Katoka moja kwa moja. Sasa ilikuwaje wakasema uinyoka Bihalu ndo eh, kamleta? E, ah, ah, wanasemaje? Eti kamkosa Bihalu akaje kitanda chake kule, kaja mpaka kitanda cha tatu. Nikasema <laughs> sasa Mungu mmoja nimfanyeje? Eh, mimi mlitaka unyoka nizuru mimi hapa. Eh? Mungu yote. Eh, Mungu namshukuru kaniepushia balaa. Yule nyoka angekuja pale kwenye shuka yangu, mimi ningegomba naye ningekuwaje? Ingekuwa balaa kubwa lakini mnyoka si kaogopa ibada, sielewi. Kwa kipindi chote ambacho ulikaa gerezani, ni matukio mangapi makubwa ambayo hauwezi kuyasahau kabisa ya mule gerezani? Da, matukio makubwa kabisa mle gerezani siwezi kuyasahau. Mwenyezi Mungu ndo nasema mwacheni aitwe Mungu, kwa sababu nilikuwa na kipaji kimoja Mwenyezi Mungu aliniletea mle gerezani. Kusema kweli, nilikuwa sukufagia, sitaki uongo, sukupiga deki wallahi ladhim. Yaani wale watu niliokaa nao Mungu aliwashushia moyo wa huruma kwangu mimi, sikufagia, sikupiga deki mule ndani. Na kama watagombana, mimi nilikuwa msemaji kweli sana. Naitwa na mama Jela, eti hawa nagombana kwa sababu mimi atakutoa adhabu. Biarua tutakufanyisha kichura chura, naambia hapana huyu ndo alioanza ugomvi, mwenzie kamtukana, basi kawa hivi hivi, na mnasikia mama bibi Arua kishasema hivyo. Haya, kweli kweli kweli. Haya, nyie kichurachura, bibi Arua fanya kichurachura. chura. Mm, mimi siwezi kichurachura jamani. Basi wakifanya wao, bibi Arua utafanya chura leo wananitania tu, lakini sikupata adhabu namshukuru Mungu. Alafu nikawa na kipaji kimoja, wanakuja pale Waarabu wanawake wamefungwa mambo ya madawa haya, wakija pale wakiniangalia, basi wewe hapa nakula chai na ni uji kila siku, takuja kunywa chai hapa. Chai naletewa pale na kunywa ya maziwa, naletewa wali, sio na vibali sanga pingapi, naletewa vibali vya chakula, naambiwa lete kontina yako hiyo weka hapa kila saa ngapi wewe unakuja kuchukua container hapa Biarua? Ingekuwa kifungo cha hivi hivi kutoa nje, tunakuona kama mama yetu maskini. We ulifanya nini? na hadisi ya. no, alhamdulillah, tutatoka tu. Haya, naishi nao hivyo, sikufagia wasema hivi, kuanzia hapa hapa nani hapa Segerea, mimi sikufagia, sikupiga deki. Alafu mama mmoja kaniwekea mtu mmoja, mtoto mmoja wa kunifulia nguo zangu mimi, alikuwa anamlipa kwa shilingi elfu ishirini. Nilimshukuru sana huyo mama. Basi sikupata kwa kweli kweli, kifungo nimekiona, lakini namshukuru Mungu sikukaa kwa kusema. Nilikuwa nafikiria tu ah, watoto wangu siwaoni. Ah, hivi kweli Magufuli huyu, je, akiamua watu sisi tunyongwe, sina kufa hivi jamani? Hiyo fikira nilikuwa naingiza. Eh, Mwenyezi Mungu Magufuli jamani, Magufuli. Namlilia Magufuli baba yangu, nilivyosikia Magufuli amekufa nililia sana. Magufuli alileta motisha moja mle ndani hata kusema wafungwa wa kunyongwa wasinyongwe. Siku hiyo mimi nikasema kweli, eh, ametangaza sinyongwe, kunyongwa hapana kunyongwa, ila wale wa wale watoke kwenye kifungo cha kunyongwa cha maisha, au sio? Nikashukuru, nimekuta kweli wamevulia wenzangu nguo, wakapewa nguo za njano zile, ndio ndio mkonkoliko au wamekata rufaa imedunda miaka mingi wako kule, wana miaka 25, tano wana miaka 30 tangu enzi ya Nyerere. Ukiona wamezeeka wanasema oh, tumetembelewa na watoto wetu vijana mpaka wakawa wawaji mpaka vijukuu, sasa hivi hawaji. Ah, Tumeisha shukuru Mungu. Kitu gani haukukitegemea kukikuta gerezani na ulipofika ukakikuta? Nilitegemea, sikukitegemea kitu cha kusema hivi kuwa kunyongwa kwa mfano, au sio? Nilikuwa nasema mimi nitanyongwa kwa sababu huyu rais sielewi kama ataamua nini, sitegemei sana, lakini matukio ya kule nilivyoyaona, alafu tukipata matatizo, tukiumwa, tunapitishwa, tunakwenda hospitali kama nyumba hiyo hapo hiyo alafu ndio hilo jumba hilo la kunyongea hiyo limepigwa kufuli kubwa, utasema dhahabu. Hiyo ndio nyumba ya kunyongwa hapo, lakini hawajafuta kwa sababu Magufuli angefuta watu tungekuwa moja kwa moja hakuna kunyongwa au vipi? Lakini sasa mlegesho tu akusema ah, huyu rais huyu kakataa kunyonga watu. Sasa ile nyumba haijavunjwa, au sio? Ipo tu, inangoja nini? Matokeo hatuelewi dunia hii tunakokwenda. Wenda anaweza kaja rais mwingine akarudisha mambo hayo, au Eh, na matukio leo watoto wetu yanawakuta au sio? Katika hali hii tuliokuwa nayo ngumu, sasa mtu hawezi kustahimili ki, kimaisha kuvumilia, anakwenda kufanya mambo, anapelekwa gerezani, yanamkuta mazito mazito. Mimi nilikuwa nawalilia watoto wa kiume wanapigwa huko, wanalalamika. Siku mbili tatu, mtoto wa kiume anakuwa hafai hafai. Anakuwa hafai kivipi? Hafai kivipi? Afya imeondoka, au sio? saa nane usiku saa tisa wanaambia wakapangue miti kama hii hapo hiyo, wakapangue pangue migogo huku migogo huku, mtu anarudi uji hauna sukari, uji hauna chumvi, kesi ndogo ndogo zimejaa huko, na mtu anakaa miaka mitano miaka sita. Hey, eh, kampiga mkewe, mke akitaka talaka mpe mke mwingine anachukua shoka, mumewe kagombana ka, ka naye asubuhi, jioni kalala eh, kesi ziko huko, nimeona mwenyewe. Sasa mimi nahusiaga kila siku kwa kipindi chote na matukio yote uliyoyapitia kwenye maisha yako, umejifunza kitu gani? Nimejifunza kutokana na yale niliyoona kule, naona naona Mwenyezi Mungu aniepushe kwa kila baya. Yaani nimejifunza, nimeiona dunia kule kwa kila hali, nimeiona dunia. Dunia kumbe iko huko. Mungu ni mmoja na Mungu ndio anaweza kufanya jambo la kujua wewe uta, umjue Mungu au sio? Umjue Mungu ukiwa uko katika raha tu huwezi kumjua Mungu, lakini anakupa anatoa mitihani aina mbalimbali ili umjue Mungu. Na mimi kweli nimemjua Mungu. Nilikuwa na, na swali huko nyumbani kama kawaida, siku nyingine Ijumaa au sio, eh? Ijumaa mpaka Ijumaa, lakini ni Mungu akasema, ah, huyu nimpitishe huku kwanza, kaniabudu vizuri. Basi mimi nilikuwa nafanya kama masihara kila saa, mimi naswali naswali saa naswali saa kumi na moja nakuja kuswali zuha, inaitwa zuha kwenye saa nne. Nikimaliza hapo naswali saa saba, nikimaliza hapo saa kumi, nikiswali hapo usingizi ulikusha ondoka kabisa hivyo. Kwa hiyo nimejifunza mambo mengi tu kule, ya kheri nimeyaona, ya shari wenzangu wanateseka nimewaona ukiangalia umri wangu mimi nasema miaka themanini mm. kuna watu wana umri miaka mia moja wamekokota kabisa, anasema mimi tena siwezi kutoka tena kwenda nyumbani, wote wamekufa, hata nienda kuniona nani? Bora nikae huku huku, wapo. Kwa hiyo namshukuru Mungu kwa kweli, na naomba Mwenyezi Mungu watakee guswa na neno hili. Mwenyezi Mungu nawaombea dua awalipe siku ya kiyama kwa kweli. Kuna kuna mse, kuna usemi unaosema wanaokwenda jela sio wote wanahatia. Sio wote wanaotia, kwa sababu nimejiamini mimi. Kwa nini nimekaa jela wakati kile kitendo mimi sikukifanya? Na nimemuomba Mwenyezi Mungu, Mwenyezi Mungu kanisikiliza na kanitoa mm. ile familia ambayo kijana wao alipoteza maisha katika tukio ambalo wewe ulihusishwa. Kama kuna yeyote ambaye anaitazama interview hii sasa hivi, hata na yule mama ambaye alikuja mahakamani pamoja na wale ndugu wengine, una, una lipi la kuambia? Mimi namwombea dua Mwenyezi Mungu marehemu siku ya kiyama aende peponi, na waliofanya kitendo hicho Mwenyezi Mungu awaangalie kwa sababu halikuwa hana makosa, hana makosa. Jinsi nilivyo mimi kumzuru yule kijana, hapana. Na waliomzuru Mwenyezi Mungu siku ya Kiyama, kijana huyo haende peponi kwa mabaya waliomfanyia. Kwa familia ile ambayo kijana wao alifariki na wewe ukakamatwa na hatimaye pia ukaja kuhukumiwa kunyongwa, kama mama mtu au ndugu yoyote anakutazama sasa hivi, una lipi la kumwambia? Nimewasameheni kwa tukio lililotokea na mkajua mimi ndio nilolifanya na mimi sikufanya, na ndio maana Mwenyezi Mungu kanipigania. Namshukuru, alhamdulillahi rabbil alamina. Mimi binafsi yangu nimewasameheni leo mpaka akhera, nimewasameheni kwa sababu sangine ilikuwa mitiani tu iliyonipatia mimi binadamu yote unamkuta mtihani, lakini nimewasamehe nile mpaka kesho mlikiama. Asante mama. E. Nikushukuru pia kwa wewe mtazamaji ambao unitazama Tiki TV muda huu popote pale ulipo katika kona ya dunia. Umeusikia mkasa wa mama hapa na umesikia kila kitu kuhusiana na sakata lake zima kuanzia maisha yake hadi kujikuta